こんにちは現代のもののけ姫ことまこです2022年一発目の動画になります皆さん今年もよろしくお願いしますということで一発目なんですがこちらからいきますかはい YouTube さんから届きました皆様のおかげで、えー、達成することができた10万人の銀の盾でございます本当はねあの開封動画みたいなのをしていきたかったんです がちょっともろもろアクシデントがあってもうすでに冬は開いておりますで、まあ、こんな感じでですね、えー、メッセージが YouTube の CEO さんからスーザン・ウォジスキさから <laughs> 入っていたりしておりますはいでこちらがいよいよですねこの お待ちかねの銀の盾でございますが袋に入ってるので袋から出しますねはいいきますよ皆さんこちらが銀の盾でございますはいちゃんとしっかり名前も入ってますねもうねこのここがねちょっとあまりにも鏡でキラキラすぎてカメラの 反対側が見えないようにするのが結構大変なんですけど本当にあのー、これが届いた時にああこう10万人になったんだなっていうのが改めて湧きましたなんか数字だけでももしあのー、もちろん嬉しかったんですけどやっぱこういう風に形になって物が届くっていうのはなんかすごくね本当にグッとくるものがありました皆様ありがとうございますということですごい反射しちゃうね えー、こちらはねここに飾らせていただきますわこんな感じではい素晴らしい入るね入る入るはいということでま今回、えー、10万人突破したということでいつも皆さんありがとうのプレゼント企画を行っていこうと思いますプレゼントの種類は2つあります1つが私の出身山形鶴岡の 美味しいもの詰め合わせセット5000円分になります私つや姫大使も行ってるので2000円分くらいはそのお米つや姫に、えー、使いますので残りの半分くらいで、えー、他のものを詰め合わせて10名様に抽選で10名様にプレゼントをするでもう一つがハンドサイクルですね私が結構動画で紹介 何回もしてきた車椅子に装着することで自転車のように走れるという商品になりますでこちらは、まあ、車椅子の方限定でなおかつお子様にプレゼントしたいと思っています金額としてはですねそのハンドサイクル40万円相当するハンドサイクルになって、えー、ちょっと1人だけっていうの ができないのがちょっと残念なんですがまずはお一人にそのハンドサイクルをプレゼントしたいと思いますで応募方法ですが山形鶴岡あ詰め合わせセットの応募方法ですがまずは私のこの YouTube の概要欄に専用のオフィシャル LINE のリンクを貼っておきますので友達追加していただいてそうすると フォームが届きますプレゼント用のフォームが届くのでそこに、え必要事項を書いて、え応募してくださいで今月いっぱいの応募になりますので当選は2月の初めに Twitter、Instagram、ま YouTube などコミュニティの方で当選者を発表したいと思いますでその私が、まあ、自分が好きなものをこうバーって詰め合わせて送るのもいいかなと思ったんですが あ例えばお菓子食べない人にこうお菓子の詰め合わせを送ってもなんか私は嫌だなと思うしお酒飲めない人にお酒もこう入れてこう渡しちゃうとなんかそのもらった人がちょっと損かなとは思うのでそのフォームの中にどういう系がいいかっていうのをチェックする場所があります お菓子系とあと主食系、まあ、例えばお肉とかあまあ漬物とか、 <laughs> まあ、主食系とあとお酒系っていうその3つのジャンルに分けたので自分がどれがいいかっていうのをチェックしてもらった上で私があいろんなお店に行ってかき集めてお送りするというような形にしたいと思います。 できるだけ好みに合わせたものをプレゼントできるようなあシステムになってますので、まあ、地元の方もね山形鶴岡の人も遠慮せずによかったら応募していただけたら嬉しいなと思いますし県外の方もぜひぜひ鶴岡のものをね食べる機会だと思いますので応募していただけたら嬉しいですでハンドサイクルについてですね、えー、こちらも同じように概要欄にある私の オフィシャル LINE を追加して友達追加していただいた上で、えー、専用の応募フォームが届きますのでそちらに書いてある結構ねハンドサイクルはちょっと書かなきゃいけないことが多いんですが是非書いていただいて応募していただきたいですお子様限定にしたいので年齢としては小学生から、えー、中学生までのお子さんをの方を対象としたいと思いますで ハンドサイクルってこういう風に漕ぐので両腕が動かせる状態の障害のお子さんまたはあと車椅子でもこう取り付けられる取り付けられないがあるんですがレッグサポートですね足のサポートが 取り外せてしまうタイプの車椅子に乗っている方はちょっとハンドサイクルを取り付けることができないので今回応募条件を満たしてはいませんであとは肘掛けですね肘掛けもこういう風に漕いだ時にどうしても邪魔になるんですなので取り外しできたりまたはこう跳ね上げ式にできるタイプの車椅子に乗っていないとハンドサイクルが取り付けられないので えー、そういった車椅子に乗っている方も申し訳ないですがあ応募条件には満たしてないので、えー、今回は対象外となりますあとはアフターケアについてですがそれはプレゼントした後はちょっとこちらではアフターケアの費用などはお支払いすることはできないので、えー、ご自身であの費用をしっかり持っていただける方ですね。 あとはやっぱりちゃんと乗ってくれる方がいいですねこうプレゼントしたけど飽きちゃっても乗らないとかではなくて一応、ま小学生の子であれば中学生になっても高校生になっても大人になってもこう調整すれば乗れるものではあるのでハンドサイクル自体が壊れない限りはいつまでも乗れるサイズ感のものではありますなのでこうしっかりいい ハンドサイクルに乗ってくれる方が個人的にはあ応募していただけたら嬉しいですでまたハンドサイクルの納品に関しては直接プレゼントしに行けたらいいなと思いますのでその時 YouTube の撮影が承諾していただける方であればなお嬉しいです、まあ、その他あのしっかり、えーと、フォームの方に注意事項なども書いてあるので、えー、確認した上で 多くの方々がこのプレゼント企画に応募していただけたら嬉しいですその食べ物セットもそうなんですがやっぱりハンドサイクルって、まあ、そのさっきも言ったように40万円くらいするので私の中でも結構ビッグなプレゼント企画ですこの動画はあ本当に多くのその車椅子のお子さんたちに知ってほしいな車椅子を持つ家族の方々に知ってほしいなと思います。 ハンドサイクルっていうもの自体をまだまだ知らない方もいますし知ってるんだけどなかなか買えないんだよっていう方も多くいるのでそういった方々にこの動画を知ってもらって、えハンドサイクルを手にするきっかけチャンスを逃さないようにしていただくためにはやっぱ見てる方々のちょっとご協力をまたいただきたいなと思います口コミでもいいですし SNS シェアでもいいので この動画を拡散していただいて多くの方々がプレゼント企画に参加できるようにしていただけたら嬉しいです2022年一発目の動画プレゼント企画の応募の動画でした <laughs> 皆様今年1年もどうぞよろしくお願いいたしますということで本日も最後までご視聴ありがとうございました